Хочу схавать мышку. Хочу схавать English. ЭСЭК. Экспресс. Супер. Современный эффективный курс. Хочу все знать. Дорогие друзья, нам необходимо сформулировать следующее предложение – она сказала, можно мне идти? Предложение время какое? Она сказала, прошедшее. Она спросила разрешение. Можно, можно мне идти. Не надо путать. Можно это may. Можно это may. May. В прошедшем времени – можно, можно. В прошедшем времени звучит как might, might. Но если в данном случае прямая речь, она сказала. А здесь уже в настоящем времени можно мне идти. Поэтому здесь мы употребляем may. Прямая речь. Можно мне идти? May I go? Можно я иду? Можно я пойду? А для того, чтобы изменить ее, чтобы не было прямой речи, нужно сказать. Она сказала или попросила, можно ей, чтобы ей уйти. Можно и так речь передать. Она сказала, чтобы ей уйти. Значит, здесь may. В данном случае may поменяется на might. Уже здесь не прямая речь. Следует это уловить четко. Итак, она сказала, Прямая речь. Можно мне идти? She asked. Вы передаете прямую речь. She asked. Она сказала. Глагол ask. Спрашивать, просить. В прошедшем времени глагол правильный добавляется иди. She asked. Она сказала. May. Можно мне уйти? May I go? Мне, могу я уйти? Не следует путать can Can – это не разрешение. Can – это мочь, могу или умею. Может, умеет. В прошедшем времени э, это could. Это мог бы, смог бы, могла бы, смогла бы, умела бы, сумела бы и так далее. Это все can – мочь или уметь. А здесь просьба may – may. Итак, чтобы превратить прямую речь, вот эту she asked, may I go, она сказала, можно мне идти? Можно сказать по-другому. Она спросила, она спросила, можно ей уйти? То есть здесь звучит, э, чтобы ей уйти, не if she might go. Она спросила, чтобы ей уйти. Но никаких чтобы здесь не надо. Здесь просто нужно знать, что надо вставить если she asked if she might go. Она спросила, если она может уйти. Might – это в прошедшем времени. Уже здесь прямой речи нет, чтобы было may. May употребляется только в настоящем времени. Might – в прошедшем. так, чтобы заменить э, прямую речь, вот эту прямую речь она спросила двоеточие в кавычках «May I go?» Мы говорим «Она спросила, чтобы ей уйти». Никаких «чтобы» нету, а просто «If she might go». «If she might go». Итак, дорогие друзья, кратко подытожим э, наш маленький урок. Первое то, что если мы э, спрашиваем какое-то разрешение, употребляется модальный глагол may. В прошедшем времени он звучит как might. Не следует путать can и could. Can – это настоящее время. Я могу, я умею, она может, она умеет, мы можем, мы умеем. Can. В прошедшем времени can – это could. Я мог бы, я смог бы, она могла бы, она смогла бы, они могли бы, они умели бы, они сумели бы. Это все could, could. Could также может быть с отрицанием. Could также может быть э, как вопросительное предложение в прошедшем времени. Can также само может стоять на первом месте, может спрашивать, может отрицать, если can not. Также и делать все может may. May может отрицать, когда э, с отрицанием not идет. И might может отрицать, когда идет с отрицанием not. И может, может он спрашивать, потому что сильный модальный глагол в настоящем времени may может стоять на первом месте, что-то спросить. Могу я читать, могу я писать, можно мне писать, можно мне читать, если дословно. И в прошедшем времени. Так же само might э, может стоять на первом месте. Можно ей было читать, можно ей было писать, мать стояла бы на первом месте. Ну, если э, касается будущего времени, там немножко посложнее, посложнее потому что после элемента will никогда не употребляются модальные глаголы. Это помнить надо. Если кто-то после will употребит модальный глагол, любой, хоть can, хоть might, это грубейшая ошибка будет. Никогда После will модальные глаголы или must не употребляются. Ну, например, можно сказать, значит, I will be able. Ну, вот и, э, э, или I will have to. Я буду должен. И так далее. То есть англичане вышли из положения и заменили их другими словосочетаниями, ничего сложного нет. Главное, надо, надо помнить всегда, что после will никакие модальные глаголы не употребляются сразу после will. И, и частица to э, тоже после will не употребляется. На этом мы заканчиваем наш маленький урок. С вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. Я желаю вам удачи и всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.